той жүрісті болсын еліміз аман жұртымыз тыныш болсын қадірменді ағайын төменгі мәреге керемет тұлпарлардың егесі айтулы атбегі өмір ағамыздың долларға сай есімді атыменен саялы сарағаштан келген ерман жабындыз тастады қадірменді ағайымын төменгі мәреге айтулы атбегі керемет тұлпарлардың егесі өмір ақсақалдың долларға сай есімді атыменен баруын саялы сарағаштан келген ерман жабындыз тастады ағайын жоғарғы мәреге кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген жембет Сен бақсақалдың, Сен бақсақалдың домбыра қасқа есімді атыменен қалдыбайдың баптауындағы тұлпар шарафал көкеміздің баласы алталашқа белгілі нұржан шабандоз тастады қадірмен ағайын ей тамаша ей сау бол